Då ska vi titta lite grann på hastighet tiddiagram. Ett annat sätt att redovisa rörelse är att använda sig av hastigheten. Och det kallas ett VT-diagram. V står för hastighet och T står för tid. Och den visar då som sagt hastigheten som funktion av tiden. Här till höger har vi ett hastighet och här har man konstant hastighet på 5 meter per sekund och under 5 sekunder har vi här. Då kan man visa att aren under sån här VT-kurva är alltid förflyttningssträckan oavsett vilken form kurvan har. Men det här, hur man gör det ligger lite grann utanför kursens ramar så det får vänta med att acceptera det utan det här kommer mer in i matematik 3, matematik 3-kursen. Så i det här fallet har vi då sträckan är eftersom det här är rektangel basen som är 5 och höjden som är 5 det vill säga 5 gånger 5, 25 meter hinner man på den här tiden. Här är det likadant. Ett tåg rör sig med konstant fart och bromsas sedan till stillastående men som diagrammet visar. Hela tåget väger 2000 ton. A. Vi ska beräkna bromssträckan. Här har vi dem. Vi börjar på 30 meter per sekund och går ner till 0 meter per sekund på 90 sekunder. Och vi ska beräkna då bromssträckan. Och den ges av den här arean under kurvan. Från 30 meter per sekund till 0 meter per sekund. Och eftersom det här är en rät, linje så får vi en triangel här. Och arean av en triangel ges av basen som är 90, höjden som är 30 och delar vi med 2. Så sträckan blir alltså 1350 meter. tågets medelhastighet då? Jo, det är ju den konstanta hastighet som ges av samma förflyttning. Vi säger vi hinner 1350 meter på 90 sekunder och då får vi att medelhastigheten är sträcka delat till tid, det vill säga 15 meter per sekund. Här har vi en annan typ av VT-graf och den beskriver också en rörelse. Men vi ska bestämma accelerationen vid 0,8 sekunder. Det vill säga här, vad är accelerationen då? Och på samma sätt som med den här sträcka tidgrafen så ritar vi en tangent vid 0,8. Vi drar en tangent, en rät linje här, det är som en tangent. Och tangentens lutning den anger accelerationen just vid denna tidpunkt. Så vi måste ha två punkter på den här räta linjen. Den här är ganska lämpligt, 0,8 sekunder motsvarar 7 meter per sekund. Och så tar jag den där, 0,5 sekunder motsvarar 3 meter per sekund. Så vad blir skillnaden i Y-led här? Jo, den skillnaden i hastighet, den är 4 meter per sekund. Vad blir skillnaden i läxled? Jo, det är den här det är skillnad i tid, det vill säga 0,3 meter per sekund. Och då får vi acceleration är lika med skillnad i hastighet delat i skillnad i tid. Det vill säga 4 delat i 0,3 som är 13 meter per sekund i kvadrat.